arkadaşlar ben Emircan ve bugün sizlerle beraber eskilerin veya şimdinin en iyi oyunu yani bana göre en iyi oyununu oynuyoruz. Yanımda Yusuf var. Hoş geldin Yusuf. Yusuf abi. Evet gördüm. Hebe. Ee, Yusuf abim. Bugün abi e, Minecraft oynayacağız ve bu Yusuf'un doğum günü kanka doğum günü kutlu olsun. Tapalım şimdi Yusuf'a. Şimdi arkadaşlar Yusuf'a e, hediyesini vereceğim. Evet arkadaşlar. <laughs> neyse her neyse abi. Şimdi e, tabii ki de Minecraft'ın en iyileri olan Skywars Doğa atacağız abi. Lan biz Mami ile girmişik Mami yanıma geldi. Ayda Mami geldi. Neyse tamam ben de Mami oynayacağız lan Yusuf. Yalnız kaldı. Yapacak bir şey yok. Ben köylü kaldım. <laughs> Köylüyüz Evet. Ben de bu arada yani çok öyle bir oyun bilgim yok. Ölürsem de kusura bakmayın. Zaten böyle bir yani öylesine bir çektiğimiz video. Şöyle chest'imizi açalım. Chest'ten hiçbir şey çıkmıyor. Hemen şöyle yapalım. Şöyle yol çek. Koş koş koş koş koş. Al al al al al. Sonra adam. Adam. VS. VS VS. Gel gel gel gel. VS. Adam AFK. Adam AFK. Vur. Gitti. Şöyle adam yine abi günü kurtarıyor be. Şöyle arkamıza adamlar geliyor. Ad adamlar geldi. Adamlar geldi. Vur vur vur vur vur vur vur. Biri düştü. Abi, abi düştüm. Olamaz. Yusuf da ölmüş. Şimdi Mami'nin intihanını izliyoruz. Mami de öldü. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Neyse neyse neyse. Şimdi ortaya hemen abi rushlayacağız. Şöyle atlayalım. Sal bana chest'i moruk. Hop. Hop kardeşim ortaya giriş taktikleri bol bir. Ölürsem anını ne yapıyorsun? <laughs> Siktir gidit. Taşak geçiyor ah benimle. <laughs> iPod, ne iPod, iPod, iPod. Zırhı size vermem lan, atlarım. Sikeceğim yapacağınız şey ya, amına sokarım ya. Maga be öldüm. Bir dakika dur, şey nerede? Mami Suriyenet. <laughs> Mami de Suriyenet. Suriyenet. Suriyenet. Sonunda Yusuf'layım, sonunda Yusuf'layım. Ve bu arada arkadaşlar e, bizim Craft Rise'da loncamız var. Discord'a gelerekten de loncaya girebilirsiniz. E, yakında pelerin alacağız. Yani bir 5-6 aylık bir pelerin üyeliği alacağız. Umarım. Şöyle hemen ortaya gidelim. Yusuf fakir o ortada kal şey e, base'de kalsın. Hoppa. <laughs> Yusuf voltajı yaptı. Ben de normal vurdum. Lan lan lan lan lan lan. Yusuf. Hop. Yusuf attı mı? Yusuf atmış. Mission completed. Neyse şöyle gidelim. Yusuf ne ara ortaya gittin lan. Şöyle hemen. Iphone iPhone. Var mı başka fazladan olta? Oltan var mı abi? Yok mu? Tamam abi. Hemen abi ortaya gidelim gidelim. Yusuf kırma be. Evet. Yay buldum olta bulamadım. Yay buldum olta bulamadım. Ne kadar güzel. Şöyle. Koruma birlerimizi de alalım. Güzel. Ne? Aha olta olta olta. At. Ananı düşecektim. Aha olta. Hop şunu da şöyle aldım mı mis mis mis. Şimdi aga bu adamı bakın ne yapacağım iyi izleyin. Aha aha Yusuf kırdı. Yusuf kır onu kır. Ne kır onu öldür onu. Öldür onu. Yusuf adam adam Yusuf adam yine adam adam adam adam adam adam. Oho çıktım. Hadi. Şimdi. Kardeşim hayırdır? Aha arkalandı. Dur dur dur dur dur dur. Hop kardeşim vs be adam akıllı. Nı nı nı gel buraya. Hemen. Adam aşağı düştü. Evet abi e, Mami'yi de öldürmek zorundayım. Mami kanka kusura bakma adamsın. Saldı be adam ya. Vallahi adam. Billahi adam. Şöyle abi gidelim. Gidelim Yusuf'un yanına gidelim. Ama Yusuf ölmüş mü? Yo Yusuf ölmemiş. Koş koş ve frivin frivin frivin ehü ehü frivin frivin ehü ehü. Evet e, son part. Yusuf düşüncelerin nedir? O da evet arkadaşlar 31 yazdı. Sizce <laughs> sizce çok komik. <laughs> Neyse neyse çok boş yaptık ya. Biz bu videoda neden bu kadar boş yaptık anlamadım ama olsun olsun olsun. Hemen şöyle gidelim abi. Gidelim. Ya! Benim güzel arkadaşım senin ben amına koyayım. Senin ben ta... Ya neden beni aşağı atıyorsun? Beni neden aşağı atıyorsun? Sen beni neden aşağı atıyorsun Elim kaydı kanka. <laughs> Elim kaydı. kaydı. Eline sokayım senin. Arkadaşlar elim kaydı. <laughs> elim kaydı. <laughs> Çok komik. Sana bası bolu bası bolu. <laughs> Sen de mi öldün? aferin. Aşağı düştüm ben. Neyse kardeşler arkadaşlar yiyenler herkesler 31'ciler e, bu videonun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim iyi oyunlar ve böyle videoların devamını istiyorsanız da like atmayı unutmayın. 31 bay bay kendinize bakın. Zıbap. Arkadaşlar cidden bu videoya baya bir zamak e, zamak nedir ya zaman verdim. E, sadece yapmanızı istediğim tek bir şey kanala abone olmak ve like atmak. Yani cidden arkadaşlar bu video o kadar e, yani 2 saatin falan harcadım renderlerden olsun editlerden olsun. Zaten videoyu izlediyseniz anlamışsınızdır. Sadece istediğim tek bir şey arkadaşlar videoya like atmanız. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Bay bay.